jag har plats här, kom. Det kommer inte vara exakt likadant. Men gud, kolla Nordstjärnan nu. Uh. Men alltså jag vet, hon är jättekonstig.